всем привет! С вами, как всегда, Маша. В августе у нас пофиксили прыжок Пентабиана, и теперь он не самый быстрый. О старых фьордах мы не будем говорить, так как сейчас их нельзя купить. Но у меня есть их два. Досмотрите до конца видео, там будет бонус про старого фьорда и Пентабиана. Есть разные предположения, какая лошадь сейчас самая быстрая самые популярные предположения – Морган и Першерон. Их мы и будем сравнивать. И да, у меня с давних времен все Морганы. А первый Першерон появился только неделю назад. Начнем together, so come and have some fun just brush it out Let's be who we are Скорость Моргана от Першерона мало отличается, но все же отличается. У этих двух лошадей разные прыжки, и самым универсальным будет прыжок Першерона. Он выше и длиннее. Он может сделать такие срезы, на которые не способен прыжок Моргана. Но на короткие гонки с прыжками я бы взяла лучше Моргана. Это мое мнение, и я могу ошибаться. На чемпионаты однозначно першерон. Я на Моргане на некоторых срезах просто не допрыгивала в правильном виде. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!